Получете como como si ustedes, ¿sabes? Voy a турна para ti. Bueno, estoy probando este croma azul. Ah, he dicho que es azul. Bueno, pues voy a desaparecer. Jaja, he vuelto. Hola, estoy aquí y estoy hablando con mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, que estás aquí quieto, vale, pues no hagas nada. Vale, pues tú tampoco haces nada, pues adiós.